Pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, Это сука час Да то, что, да то, что ты хотел Это сука час Эту музыку, это сука час слушайся, слушайся, это сука час. Проиграй на виниле Наш сумку час Бокалом вина Фрэнк Синатра Своя жизнь, своя жизнь Проникну в этот транс Это сумка час Это сука час, сука час Что живет во мне Это сука час Nah, Portret.